ሰላም ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተከታታይ ቤተሰቦቼ፣ ከዚህ በፊት ስንሰራበት የነበረው ካሜራ ከዚህ በፊት ስንሰራበት የነበረው ካሜራ ጠፍቷል። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ይሄ ልጅ የማይረባ ስራ ይዞ እየመጣ ይጨቀጭቀናል ለምትሉ ሰዎች እንኳን ደስ አላችሁ። ሰው ለበጎ የታባቱ ምስና ግን ራቅ እባክህ ያገኘው ሰው ይመልስልህ። እባክህ እባክህ